Ouro no dedo, sas correndo, no cap, no cap Peixe no, peixe no bolso, aí ciro pescoço, no cap, no cap Tô no estúdio, tô no estúdio fazendo só hit, no cap, no cap ela só, ela só pede se for do meu lindo, no cap, no cap Ha, me, bloco de dread, meu Deus que feiura, no cap, no cap Trajado de Nike, mas nunca faltou trajado de fé Fala que é brabo, não sai da calçada, no cap, no cap Queixa de óleo na minha pele, se liga, não sou jovem deck ah. Eu na sabe Olha Nike no meu pé Se as demais não sai de sua casa, você é maneiro Sabita tá com o Diego, só veja ela chora, não sai do meu pé eu tô de lacoste de prata, de Nike, de jacaré ADM, oi né, oi né Recebi um oi né, oi né Ela perguntou se era um moto, eu falei que sou eu né ah. Ei, live amp, gravando e fazendo live ah. Camiseta esportiva, dry fit Moletom da Jordan da Nike Facão